În seara asta o să spun despre a recomanda. Cred că a recomanda este a crede în tine, Dumnezeu sau în ceea ce tu crezi că este Dumnezeu, nu neapărat moș cu barbă. Uh, am recomandat pe cineva la actorie, la o grădiniță și a luat jobul. Sunt foarte fericită, mi-a mulțumit. Uh, m a simțit într-adevăr de parcă m-aș fi recomandat pe mine. Așa că a recomanda cred că este cel mai bun lucru pe care poți să-l faci când vrei să faci un bine. Ceau!